Yn cofio'r y pryd oedd yn boenus ofnadw. O'n i wedi cael gwerthu yn yr ysgol am sut oedd y mislif yn gweithio, ond o'n i byth wedi cael unrhyw wybodaeth am sut oedd e fod i deimlo. Felly o'n i jyst yn cymryd bod yn un o'r pethau oedd yn digwydd unwaith y mis. Oedd y mislif i wastad yn reit drwm, so o'n i'n mynd trwy tywels mislyf fel, fel y boi. A o'n i jyst yn meddwl, o, wythnos y mis yw e, mae'n un o'r pethau yna. Mae'r mislyf yn rhywbeth sy'n effeithio ar bob math o agweddau dy fywyd di. Ti'n ti, mewn poen, ond mae fe hefyd yn effeithio ti'n feddyliol. O ran yn ffrindiau, o'n i'n ffeindio ni ei wneud esgysodio, o'n i'n beidio gweld nhw achos o'n i'n mynd gymaint o boen, o'n i ofyn bod fi'n mynd i wedi mod drwm bod fi'n mynd i offer newid yn illad i a phethau. So, ddrai ohonyn nhw yn dweud bod fi'n fflegi a bod fi'n cancel canslo munud ola. Ond achos bod fi'n ddim yn edrych yn dost, oedd e fel bod nhw ddim yn deall falle. Ar y pryd, o'n i'n ifanc y fe. Bod nhw ddim yn deall faint o'n i yn dioddau. Ar y pryd, o'n i ddim hyd yn oed i clywed am endometriosis pan o'n i'n ifanc. A fi wedi gorfod gwneud lot o'r gwaith ymchwil am hwnna fi llun, achos dyw'r wybodaeth ddim ar gael yn hawdd i bobl. Dyw pobl ddim yn ymwybodol ohono fe. A o'n i fel bod yng nghefnither i wedi gweithio fi, yng nghefnither i sy lot ifancach na fi yn gweud, I think you've got endometriosis. Sa'n credu byddwn ni byth wedi ystyried y peth. Felly, os o'n i ddim yn gwybod amdano fe, i fod yn deg oedd ddim disgwyl i neb arall o bod amdano fe, ges i driniaeth reit, wel, gohega, really, pan ti'n meddwl, ond pan ddihunes i o'r driniaeth, oedd e fel bod fi'n person gwahanol. Nes i benderfynu ar y roller coaster yma fi wedi bod arno fe, bod fi'n mynd i drial troi profiad sydd wedi bod yn reit negyddol a reit negatif neu trial troi rhywbeth mewn i profiad mwy positif a rannu fy siwrnau ar fy nghyfrif Instagram ni o'r enw Endo a Ni lle fi wedi ceisio sefydlu cymuned o bobl sy'n dioddau ddim jyst o endometriosis ond o broblemau gyda'i mislif Pe baw ni yn gorfod siarad gyda fy hun yn y fanca, fi'n credu byddwn ni bendant yn gweud paid â amed y hunan a paid â amed y symptomau di achos maen nhw yn ddilys. Paid â gadael i farn unrhyw un arall lliwio sut ti'n teimlo a bydd yn ddewr a cadw i frwydro. I fi, Cymru sy'n falch o'r mislif yw Cymru lle does neb ofn trafod y mislif yn agored a bod nhw'n teimlo'n gyfforddus yn wneud hynny.